What's up guys, welcome back to my channel. My name is David Pontes PJ and today we are here in Rudan Rossiyski university at Narodov here in Moscow, Russia. So in today's video we're gonna ask foreign students how is it like to be a foreign student here in Russia. So what are we gonna do is like if the person, if the student speaks French, I'm gonna speak French with them if the student speaks Spanish, I'm gonna speak Spanish, whatever. I'm just gonna try to speak in their language and ask and try to know exactly how is it like to be a foreign student here in Russia. And of course, how is it like to be studying here in University at Druj Narodov. Let's go to the video. So, uh, uh, do you speak English? Нет? Французский. Французский язык. Uh, donc, uh, je ne parle très bien le français, mais on verra. Uh, Aujourd'hui, nous faisons des vidéos pour uh, uh, demander aux gens comment c'est c'est ça, étudier ici en Russie. C'est c'est ça, c'est c'est une étudiante ici en Russie. C'est difficile, c'est facile, étrangère ici en Russie. pour étudier ici comme étrangère, mhm. c'est vraiment difficile par rapport de la langue. si, Tu, connais bien la langue, tu maîtrises bien la langue, tu pourras bien améliorer des études. Donc, tu pourras bien étudier en Russie. Mhm. Si tu connais la langue, si tu maîtrises bien la langue. Parce que la base, c'est la langue. Mhm. Quand tu ne connais pas la langue, tu connais pas. Bon, il n'y a pas moyen de défendre. Et combien de temps ça fait que tu es ici à Russie Ici, je viens ici au mois de décembre. Hein ça fait au moins euh, 7 mois. 7 mois et demi. 7 mois, euh, je... Euh, et tu viens du Congo Kinshasa. Congo, Congo Ah ouais. Et tu aimais ici, euh, d'être ici en Russie Oui. Tu aimais d'être ici en Russie Oui, j'ai Ah, c'est bien. Ok, merci. Merci. <laughs> Let's go. hello, hello, hello, hello. What's up? Congo. Yes, Français. Yes. Parle le français. Ah, autre, tu parles le français. Tu sais que je ne sais pas parler le français. Ouais, mais Ouais, ouais, ok, on verra. Bien, euh, aujourd'hui, on demande aux gens comment c'est ça, d'être un étudiant ici en Russie. C'est difficile, c'est facile, comment c'est ça Bon, c'est difficile, mais c'est, comment dire, c'est l'apprentissage à la vie future. Mhm. On apprend comment te débrouiller dans la vie, comment être une grande personne. Ah. Et tu penses que la langue russe, c'est difficile, c'est facile, c'est comment Bon, pour nous les francophones, nous qui parlons français, c'est mhm. facile. C'est facile Ouais, c'est facile. Et combien de temps tu es ici en Russie ici, ça fait, je crois, bien 8 mois. 8 mois 8. 8, 8 mois Oh my God Oh my God donc ça, c'est une fille que tu parles déjà très bien le russe. Hein. Hmm, parler, non, mais comprendre, oui. Euh, pouvez-vous dire quelque chose en russe euh, Comme quoi, par exemple <laughs> Ah, je ne sais pas. Quelque chose. Euh, ne sais pas, il y a autre rada, parce que le football, et moi, moi, euh. <laughs> oui, non, je ne sais pas, uh-huh. pas bête, pas bête. Pas Ok, ok, ok. So, окей. И по-английски ты знаешь уже? Да, да, по-английски я не знаю. О, хорошо, хорошо, хорошо. Тогда. Спасибо, бро. Давид Панте! Эй! Привет! Привет! Привет, как дела? Привет. Ah, ¿Spansky, angliski? ¿Spansky? Bueno, ahora tenemos personas que hablan español, entonces vamos, Vamos a preguntarles cómo es que es así ser un estudiante extranjero aquí en Rusia. Bueno, estamos grabando un video para YouTube, mi canal de YouTube, y <laughs> me gustaría mucho saber cómo lo que piensan así, cómo es que es ser un, estudiante extranjero aquí en Rusia. ¿Cuánto tiempo hace que están aquí? Yo desde enero. ¿Desde enero? Sí. Ah, ¿De este año? Sí. Ah, entonces hace como ocho meses. Ocho meses. Entonces, ¿cómo es que es así ser un estudiante extranjero aquí en Rusia? Mm, Un poco difícil por el idioma, pero igual. se- Bueno, si ya hace como ocho meses, ¿crees que ya puedes hablar eh, ruso? Не знаю. <laughs> ¿Y de dónde eres, de verdad? Yo de Bolivia. Bolivia. ¿Y de dónde eres? Э, Я арабский. Арабский. Да. Я тоже говорю по-арабски. Давай. Я серьезно, я тоже говорю. <laughs> Не, шутка просто. Estoy estoy bromeando. Pero bueno, muchas gracias. Marhaba. Да, только <laughs> marhaba. Mar- mar- No, las otras palabras que sé, pa- hablar- habla español, ¿verdad? Нет, нет, нет. ¿Русский? Ну, плохо, нет. Плохо? Ну давай попробуем на русском. А как вас зовут? Яла. Яла. Да. Хорошо, как долго ты здесь в России? Э, Один год. Один год. Хорошо, тогда это значит, что ты уже вообще по-русски знаешь. Ну, нормально, но это не очень хорошо. Нет. Ну ладно. Но ты думаешь, что русский язык это самый сложный язык в мире, что ли? Э, это сложно, но ну, думаю, это не сложно больше, чем арабский. А, <laughs> арабский. А, арабский язык твой родной язык просто? Да. да. да? Ага. Э, ну, я знаю, что арабский язык это самый сложный язык в мире. Э, это, это ну, на первом, на первом месте. Да. Ну ладно, если ты знаешь арабский, это значит, это значит, что будет очень легко, чтобы выучить русский язык. Ну, не знаю. Нет. Ну, ты, ты уже здесь до, а, один год, и ты уже хорошо знаешь русский, ты уже говоришь. Я здесь просто пять месяцев в России, и так хорошо. Не, не так хорошо, но так говорю. Спасибо. Ну, хорошо, спасибо. Muchas gracias, Bolivia. Olivia. <laughs> Gracias. Gracias, hermano. <laughs> Okay, so we have here another yeah. guy, like really, really fit one, muscled, yeah, like, like real beautiful hair. So let's ask him. So what is your name? My name is Ghazi, bro. And where are you from? Lebanese, Russian. Oh, what is your native language? Arabic. Arabic? Yeah. Can you say something in Arabic? Kasammak. Kasamma? Yeah. What is the meaning it's of it? It's a very good. It's a very good word. It means like you are good today. It's very good today. When someone asks you, how are you today? You can say, kassammak, it's, I'm very good. Okay. So, today we are asking the people like the student, you're a student, right? Yeah. So we are I'm asking. Yeah, I'm a student. Of course. So we are asking the student, how is it like to be a foreign student here in Russia? So how is it for you? It's good. It's good. Yeah. So do you think the Russian language is difficult for you? Yes. And it's you, difficult, yeah. Can you speak Russian, by the way? Of course, I can. Uh, what is the advice you let for those people who wish to come here to study in Russia? Would you advise them to come or not to come? Yeah, they should come. We have a lot of chicks in here. They're gonna enjoy it. And how long you been here, by the way? Five years. Five I was years. born here, bro. Oh yes, you're Russian, right? Yeah. Okay, so thank you, thank you. See you.